Anna! Ja? Ska jag äta? Vänta lite bara. Anna? Ja, jag kommer. Är det där min telefon? Pratar du fortfarande med honom? Varför har du min telefon? Pratar du fortfarande med Simon? Ja. För helvete! Ja men vad fan, du kan ju inte bara tro att vi ska sluta på... Ja, du mår Simon. Ja, sluta avbryta mig! Du vet hur vi gick igenom, du kan inte förvänta dig att vi bara ska sluta prata för att du dök upp. Dök upp? Dök upp? Är Eller det enda jag är, någon som dök upp. Man menade inte så. Nej, men det var så du sa. Lägg nu inte all jävla skit på mig. Varför kollar du igenom min telefon? För att den lät och du kom Det är aldrig... ingen ursäkt! Min telefon för i helvete! Vi måste kunna lita på varandra. Lita på... Lita på varandra! Du pratar ju fortfarande med honom! Jag orkar inte. Anna. Mm-hmm.